Ih. Ih. Ih. Ih, banyak itu, banyak itu. Ih. Ih. Ih. Ih. Ih. Banyak banyak sekali. Uh. Ih. Ih, serem eh. Tuh banyak deh. Gue masih banyak keluar, masih lagi banyak. Ini masih keluar lagi banyak eh. Wow.